झोपड़ी पर रखकर चले गए बाद में एक साल में एक साल के बाद आए और देखे यार ये झोपड़ी तो पहले कैसी झोपड़ी नहीं है और ये तो ऐसा ही आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है अरे बोले मैं तेरे को रसायन भी लिए लिया था क्या हुआ जिसका तो उसको मैंने उपयोग कर उपयोग करने के लिए कहा था उसका बंगला नहीं बनाना सोना नहीं हुआ बोला आपको कहाँ रखे थे तू निकाल के फेंक दिया नहीं नहीं आप जहाँ रखे थे वही है देखो उन्होंने जाके देखा सही है वो जहाँ रखे वही है हर हरगिज का उपयोग क्यों नहीं किया बोले मेरे गुरु ने कहा है कि लालच के साथ नहीं जीना कर्म करना और तुम्हारे वजह से मेरे और मैं मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना लालच के कर रहा हूँ उनको बहुत दया आई बोले कि ये कैसा आदमी है इतना देने के बाद भी कुछ नहीं किया और अपनी जिंदगी कर्म के अनुसार ऐसी तरह जीना चाहता है इसके ऊपर ऐसी कौन सी कृपा है बोला मेरे गुरु ने मंत्र लिया था उस मंत्र के साथ मैं जीता हूँ उनकी अंगूठी ली हुई उस अंगूठी के साथ जीता हूँ के तंत्र के साथ जीता मेरी कर्म और मेरी दिल मेरी पत्नी मैं बहुत प्रसन्न है अब उनको चिंता पड़ गई कि उनके गुरु ने इसको सहायता करने के लिए कहा ये तो ऐसा ही बैठा बैठा बिना लालच के बैठा हुआ है और पैसा नहीं देते इसका कैसा करना चाहिए वो चिंता मग्न होकर उसके सामने बैठ गए वो अपने काम में धन में थे रविदास बाद में उनको काम करते करते फिर उनके पसीना आया और वो चप्पल को खीला ठोक रहे थे वो पसीना खीले के ऊपर गिरा तो खीला सोने में बदल गया वो देखिए बोला मैं इसके सामने मूर्ख हूँ रसायन दे गया इसका पसीना पर सोना है ये इतना सिद्ध है इसके गुरु ने इसको इतना सिद्ध किया है मैं ऐसे वाले को तो रसायन प्रदान कर जिसके पास तारा की सिद्धि होती है तारा को ही नील सरस्वती कहा गया है और जिसके पास ये सिद्धि है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता वो अपनी बैठी जगह हजार लोगों को खाना खिला सकता है अपने जीवन में अपने पसीने से जी सकता है ऐसी सिद्धि ऐसी ही साधना जो उनको दी गई थी वैसी साधना मैं आपको आज प्रदान करने जा रहा हूँ जिस साधना को यंत्र को अपने घर में रखकर अपने बच्चों को कर्मवान बनाओ अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाओ कि वो बाहर जाए तो खुद भी ये हजार लोगों को न्याय की कला भी सिखाए अपने लिए तो प्रश्न भी लेता है खाना खाता है सो जाता है लेकिन जो आप, आप खुद जीते हुए दस लोगों को जो सहायता कर सकता है वही संसार में मनुष्य है देवता है और सबसे बड़ा ऋषि है महाषि है और सब ब्रह्म तो इस इसकी सिद्धि की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए तो ऐसी कोई साधना करनी चाहिए जो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को सप्त महर्षि को दी थी सप्त महर्षि जंगल में रहा करते थे लेकिन उनको कामधीन सिद्धि की कर्कश की सिद्धि थी और वो हजारों लोगों को सोने की थली में खिलाते थे लेकिन खुद केवल पत्तल में जो भी चावल या पशु अपने फल आदि होते थे उसको खाते देते क्योंकि तो वो सक्षम थे वो चाहे तो लाखों करोड़ों को सृष्टि कर सकते थे और चाहे तो अपनी गरीबी जीवन में संतुष्ट थे आज हम लाखों करोड़ों को सृष्टि नहीं कर सकते न जी सकते आशा रखते हैं कि लाखों करोड़ मिले तपस्या नहीं करते न गुरु कृपा को प्राप्त कर सकते और अपनी जगह बैठे लाख करोड़ आना लाख करोड़ कहाँ से आएंगे लाखों करोड़ कहाँ से आएंगे तुम तुम्हारा कर्म गुरु को समर्पण करो गुरु तुम्हें कुछ तो एक दिन देगा और इतना देगा कि तुम देखते रहना उसका उदाहरण है तुम्हारे सामने दादा ने कहता कोई मैं, मैं पहले भी कहता हूँ आज भी कहता हूँ कोई मेरे माँ बाप करोड़ों नहीं थे और मुझे कुछ जी ने केवल दिया तो मंत्र ही दिया उस मंत्र के माध्यम से आज मैं कह सकता हूँ कि मैं भी वही करोड़ के आदमी हूँ लेकिन मैं आपके सामने बैठकर खाना खाता तो कोई सोने की थाली में नहीं खाना खाता क्यों कहता हूँ ये बात आज गरीब में ऐसा नहीं हो सकता है तो हो सकता है मैं आपके सामने उदाहरण ऐसे ही सिद्धि महाराजा विक्रमादित्य के भाई के भर्तृहरि भर्तृहरि नाथ है वे भी नाथ सांप्रदाय के बहुत बड़े हाँ, जानंदरनाथ जी ने शिक्षा ली थी बाद में वैराग्य की शिक्षा ली और भरतनाथ भरतनाथ जी जब भरतनाथ जी जब जा रहे थे भरतहरि जब अपना रागेश्वर तक जा रहे थे तो उन्होंने अपना राज्य विक्रमादित्य जी को दे दिया विक्रमादित्य राज्य को लेने के बाद उनकी कुल देवता महाकाली की इष्ट देवता थी तो, महाकाली के पास गए बोले इतना मेरा प्रश्न कैसे संभाल सकता हूँ तो महाकाली ने कहा मेरा ही अवतार मेरी की है मैं ही स्मशान में वितरण करती हूँ तुम इनकी साधना करो उत्तरवाणी की उनकी साधना की और इनको सिंहासन भक्ति सी भक्ति सिंहासन का न्याय वाला रखा और विक्रमादित्य चक्रवर्ती कहलाए और उनके उनके संबंध के बारे में आप मानते हैं कि विक्रमादित्य महाराजा कितने बड़े चक्रवर्ती हुए ये तो उनकी कहानी होंगे जो कालीवत्त और ईश्वर सिंह की साधना करेंगे हुए विक्रमादित्य बहुत बड़े होशियार राजा थे वे कभी भी ध्यान देते हैं कि अगर बूढ़े आजकल क्या करते हैं अच्छे पके हुए बाल वाला और बहुत बड़ा हुआ विद्वान उसको निर्णय करते हुए अपने को मंत्री के रूप में रख लेते हैं या किसी के रूप में रख लेकर करते हैं बाद में अपने एक बार वो तो अपने अपने बातें है लेकिन वो बात बताएगा तो बूढ़ा आदमी कैसे बताएगा नपुसर बातें बताया किसी के साथ झगड़ मत किसी के साथ मत रहेगा उसके साथ वो मत कर ये मत करके ज़्यादा न्याय नहीं करेगा विक्रमादित्य को ये अच्छा नहीं लगता था वो कभी भी अपने पास मंत्री और सेनानी को अपने को ऐसे अठारह साल के बालक को लगा देते थे अठारह साल का बालक कोई अन्याय नहीं करता और करता था तो जो बात करते जाता है तो उनको उसको चुनते थे और उसको चुन को अपने पास रखते थे तो उनके साथ उन्होंने ऐसे ही एक बालक को वीर सेन नाम के बालक को चुना और उसकी परीक्षा लेने का वो एक बार बैठ के रात में वो मोहम्मद आबाद अपने राजा की सेवा कर रहा था तो लेकिन वो जब उत्तरांत में उनके पास किसी अठारह साल के बालक को ले गए तो उनको पहले ही नील सरस्वती यंत्र अंगूठी दी थी इसलिए उनके ऊपर की कृपा हो और रोज उस मंत्र को बोलो ऐसा हो उनको कहा करते उस बालक से उस बालक को भी वीर वीर से नामक उस बालक को भी दिया वो भी वहाँ खड़े रहे रोज बालक का करता हुआ इनके बाद में क्या हुआ कि जोर से एक औरत की रोने की आवाज़ आई तो उनने राजा एकदम उठ के खड़े हो गए और कहा जो सुन रहा है कभी औरत की रोने वाली आवाज़ आ रही है तो वीरसा ने कहा हाँ प्रभु मुझे भी आवाज़ आ रही है जाके तो देख कौन रो रही है क्या हुआ है उसको देख तो देख तो गया दीवार के बाजू में देखा तो महाकाली के मंदिर के सामने किरीट डाले हुए मुकुट पहने हुए बहुत सुंदर स्त्री रो रही है तूने कहा स्त्री आप देवी हो या क्या हुआ क्यों रो रही है तुझे तो क्या बताऊं बेटा कल तक इतना जितने इस राज्य को सोने के राज्य में राज्य किया और मैं उसकी राज्य लक्ष्मी हूँ वो मेरी पूजा और मेरी पूरी साधना संपन्न करवाता था उसके सारे देवता सिद्ध थे लेकिन वो अभी चार पाँच दिन में मर जाने वाला था अब वो मर गए तो मुझे पूजा करने वाला कौन मुझे देखने वाला कौन है इसलिए मैं रो रही हूँ वो चला जाएगा तो आगे कैसा होगा तो वीर सेनानी वीर सेन नाम का उसने बोला इंसान जी बीमार नीचे करने वाले हैं बोले ऐसा तो कोई देवी है आप इसका तो कोई उपाय होगा कि विक्रमादित्य तुम्हारे यहाँ नहीं मरे इसके बारे में तुम बताओ ये सारी चीज़ों को विक्रमादित्य जी पीछे से देख रहे तो उस देवी ने कहा ये बेटा मैं तुझे क्या बताऊँ उस राजा के बदले में कोई अपनी बलि देता है तो उस राजा की आयु और एक दस साल बढ़ सकती है तो माँ इसके लिए चिंता की क्या बात है ये मैं मेरी बलि देता हूँ उसने तलवार दे और माँ सर काट के माता की तरफ रखा विद्यमान जी की आंखों में आंसू आए ताकि मैंने उसकी बलिता की माता भागते हुए आए और माता को कहा माता तुमने ये क्या किया तो मुझे तूने ही कहा था परीक्षा लेने के लिए मैंने परीक्षा ली वो तो सर काट कर सर काटते रहती माँ आज तुझे कहता हूँ आज मेरे घर में बली हुआ अगर ऐसे समर्पित सेनानी और भक्त मेरे साथ हो तो मैं ऐसे राज्य हजार कर सकूंगा अगर वो एक चला गया तो मैं जी नहीं जी सकूंगा आज तुम मेरी बली ले लेने तब माता ने कहा नहीं हनुमान ऐसा नहीं होगा मैं उसे भी बचाऊंगी तू यहाँ से चला जा और उसको पुकार वो तेरे साथ आ जाएगा जब हिमालू जब स्थान पर गए और उसको वीर सिंह नाम से पुकारा तो माता ने उसका शरीर उसका सर घर से अलग किया और उसको जोड़कर भी किया कहा कि माँ तूने इसको कैसा जोड़ा कल के दिन ऐसी ही परीक्षा में दो तो इसके लिए फिर मुझे बुलाना होगा और मैं तुझे बार बार बुलाना नहीं चाहता तो उन्होंने कहा मृत्यु में प्राप्त करे अच्छे समर्पित शिष्य को फिर जिंदा करने की शक्ति में बीज सरस्वती का स्त्रोत्र किया होता है जो इसका नित्य स्त्रोत्र का पाठ करता है वो अपने गुरु के प्रति समर्पित होगा अपने कुटुंब के प्रति समर्पित होगा अपने देश के प्रति समर्पित होगा और अन्याय से भी जीवन जीवन न्याय के साथ जीवन जीवेगा ऐसा मांग रखती और उन्होंने जो बीमारी महाराज ने उस वीर सिंह को स्त्रोत्र दिया जो यज्ञ की प्रक्रिया की और जिसके कारण वे सामर्थवान बने और अपने जाने के बाद उनके स्थान पर उस वह वही वीर सिंह बाद के राजा हुए मैं आपको कहता हूँ नीट सरस्वती की एक विद्या ऐसी है विद्या का पढ़ना अलग है आजकल बहुत सारे पीएचडी लोग हैं पीएचडी पढ़े वाले हैं लेकिन वो चार हजार नौकरी पर काम करने के तैयार है दस हजार नौकरी और बिना पढ़ा है लाखों करोड़ों कमारा बैठे बैठे ट्रस्ट लेकर वो लेकर ये लेकर पढ़ा रहा है आपके सामने उदाहरण है क्या फर्क है क्यों उसको वो प्राप्त हुआ क्यों हमारे को ये प्राप्त हुआ हम बहुत विद्वान हैं फिर भी हमें अनपढ़ लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा खड़े रहना पड़ता ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमारे ऊपर सरस्वती की कृपा विद्या प्राप्ति के लिए है लेकिन यश कीर्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए धन धान्य ईश्वरी के साथ अपनी वाणी की सिद्धि के लिए केवल ये सरस्वती या उग्रतारा या शरणतारा इसी देवता है जिसके घर में वो यंत्र हो और उसकी साधना वो चालीस दिन करे और सरस्वती नदी में उस यंत्र को प्रवाहित करे सरस्वती नदी में दे दे उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी कमी नहीं होती और यश कीर्तिवान बनते हुए वह सारे विषयों को सारे जन को अपनी वाणी की सिद्धि को प्राप्त करता है ऐसी ही साधना मैं आपको अभी पंद्रह मिनट में दे रहा हूं जिसको आज वसंत पंचमी दिन आरंभ करो और केवल चालीस दिन करते हुए उस यंत्र को केवल सरस्वती नदी में ही आपको समर्पित करना और सरस्वती नदी गुप्त है इसका कारण इस गुप्त का नदी को तुम देखना है तो तुम कहीं भी जहां गंगा यमुना और सरस्वती तो नदी कहते हैं लेकिन गया से कलकत्ता तक इस नदी का प्रवाह होता है जो हरिद्वार के पास भी है जिस दिन इस मंत्र को करेंगे आपको चमत्कार देखना है जो अदृश्य सरस्वती देवी है इस मंत्र को बोलते हुए प्रत्यक्ष हो गया उसमें आप वो इंद्र डाल दो आप संसार में सर्वसिद्ध कहलाएंगे ये मेरा चैलेंज है आपके बच्चे आपके घर के लोग सभी लोग अनुभव करेंगे कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगा कि आप इस संपन्नवान ऐश्वर्यवान हुए <clears throat> ऐसा ही नील सरस्वती का यंत्र और साधना मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ अब पंद्रह मिनट में उस कैरेक्टर और साधना और उस अंगूठी को लेकर आ जाओ मैं साधना आपको बोलता हूँ साधना भजन